Hello，大家好，我是伟聪。今天我们来谈一个话题，这个话题就是各种各样在听歌的人，喜欢听歌的人有很多很多，在看着这一部影片的你们是否喜欢听歌？你们可以在右上角投个票，让我知道你们是否喜欢听歌。至于我呢，我个人是非常非常非常喜欢听歌的，啦。可是如果讲到唱歌的话，就。 的你们啊，一定有很多摆动的，只是你们没有去发现，没有去发掘罢了。打比方说啊，有的喜欢戴耳机，有的不喜欢戴耳机，有的喜欢开着 speaker 大大声，有的不喜欢开着 speaker 大大声，还有很多很多摆动啦之类的啦。如果你不信的话，请你继续看下去这个影片，因为你一定会觉得很中观。OK，我们废话不多说，我们进入第一个听歌的人吧。Let's go。 cờ ra cờ Alright. 睡不着哎，饿了饿了。 嘛哈，这 baby 笑 baby 笑很潮啊，你知道吗？Hello 大家，我相信你们刚才在影片当中一定有不小心发现到一款叫做 Edifier 的一个音响。对，真的是要非常感谢 Edifier 的赞助播出这个影片。刚才你们所看到那个那一款是 Edifier 的 XM2，XM2 呢，它是一款二点一的一个音响啊，它是一台可以与手机、你的 SD 卡还有你的 Pen 接的。 比如你出外面，只要有一个插头地方就插下去，然后插你的 pen drive 或者是你的 SD 卡下去就可以听歌了。最重要一点就是它的 bass，哇，简直是超棒！它的 bass 可以让你调高调低。如果调低的话，就是还要比较普通的一个音响啊。可是你调最低的话，也是会听得出一点 bass 的音效啊。如果你调到最高，简直就是完美。 So，以听我这么一说，你是不是也超想用这一台音响呢？别再等了，快到以下说明栏点击那个链接，查看更多的详情吧。So，我们今天影片结束了，See you guys in the next video，b y e